Thank you. आपको को कोटवार द्वारा मुनादी किया गया था कोरोना जांच के संबंध में तो आप कैसे घर से नहीं निकल रहे हो जी तुम्हें जहाँ तुम भागो हमें सुजानी मारी कैसे मना कर सकते हो जी आप तो जहाँ तुम भागो चलो तो निकलो चलो चेक कराओगे हमारी टीम पूरा व्यवस्था के साथ बैठे इंतजार कर रहे हैं सारे लोग चले गए हैं चलो चलो आओ चेक कराएंगे चलो आओ में किल लगे ही लुगा नहीं ही जो हो दिल मन दागी तो नहीं मन जहाँ क्यों मना कर रहे हो जी आप लोग की सुरक्षा के लिए तो है जब तक कोरोना जांच नहीं कराओगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोग को क्या है अगर जांच कराओगे पता चलता है कि आपको कोरोना है तो समय में इलाज होगा सवाल आपका तक नहीं है सवाल आपके फैमिली आपके मोहल्ले आपके गांव की है है ना समय में इलाज होता है आप अलग से अलग रहने लग जाओगे आपकी फैमिली बच जाएंगे समय में आपका इलाज होगा हमारा टीम आ गया है कब से फ्री में जांच हो रहा है लेकिन आप लोग क्यों नहीं करा रहे हो कराना बहुत जरूरी है तो कैसे जी कल कोटवार द्वारा मुहादी किया गया था कोरोना जांच के संबंध में तो कैसे अभी तक नहीं गए हो आप लोग हो माँ अब त्यारे सुनजी मुना वाह क्या समझदार हो आप लोग अगर ऐसी समझदारी हमारे हर इंसान अगर समझने लग जाएंगे तो मोहल्ले गांव पूरा देश सुरक्षा हो सकता है बहुत समझदार हो चलो आप लोग है हाँ हाँ सब तैयारी कर जैसू ଆମେ କରୁଣା ଚେଷ୍ଟ ନି ହେଇଛେ ମା କରୁଣା ସୁଜାନି ମାରି ହେଇଛେ ଏଇଟା କେଁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ମା ଆମର ଘରର ସବକେ ହେଇଯାଇଛେ ମା ଆମେ ସୁଜି ମାରି ନି ହେଇଛେ ଆମେ କରୁଣା ସୁଜା ଲଗାଇ ଯାଇଥିଲୁ ହରେକ ଛାଣି ଦୁଇ ଥର ବି ଟୀକା ଲଗାଲୁ ନା ଯେ ପହଲା ଥରେ ନା ଏଟା କାଣା ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଜା ଲଗେଇ ହେଲାର ବାଦେ ନା ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ବରା ଟିକେ ହେସି गागर टी मस मस आसी आर तो गोटे हुस्का ज्वर भी आसुचे लेकिन आम पर सब मारी हेनु थर भी दुई थर भी तो बहुत सुंदर ही कर किसी डर भय नहीं है लोक मैंने डराई दौले आम के आर नहीं मारी हला लोक मैंने भी जी करी मारी ही करी खुशी हमार कथा इटा कोई डर भय नहीं लगवा लोक मैंने डराई दौ आर लोक डरी जाऊ अच्छा नहीं से अपना शरीर सुख सुविधा लगी सुजा लगाना जरूरी है सुजा मारी जोर तो नहीं हवा हम ये कहानी के माध्यम से आज लोगों में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता लाना हमने दो गांव में गए भ्रमण के लिए और जागरूकता के लिए तो एक गांव में चेकअप कराने के लिए वैक्सीन लगाने के लिए पूरा पूरा सपोर्ट किए जो वो गांव आज कोरोना मुक्त है लेकिन हम दूसरे गांव में गए वहाँ के लोग सारे लोग मना कर दिए गलत फहमियों में जी रहे तो वहाँ ग्रसित पाया गया है सभी में समझदारी लाओ अपने लिए आपके परिवार के लिए आपके गांव के लिए अगर हम सुरक्षा रहेंगे तो हमारे पारा मोहल्ला हमारे घर और पूरा देश तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं ये एक अकेले की बात नहीं है पूरे देश की जिम्मेदारी है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस संदेश को आप फॉलो करने की कोशिश करिए है ना सबको नमस्कार